俺たちはその実家を打つために集まった団長大丈夫まあまあでしたよならばこれでどうだ七つの大罪だ Tá pegando fogo, bicho! v i o que? Não sei. Que viagem é essa, véi? Deus n o tem! a イラのディアンヌをよくも俺たちにはやらなきゃなんねえことがあるだろ私は何があっても Acorda logo! Mexilhão Anatami, É mexa. Nanatsu no Taizai, no Eu vou tá deixando aí na descrição, mano, o link do vídeo original, tá? Que é o... Onde eu peguei a... O trailer de Nanatsu no Taizai da terceira temporada, beleza? E é o trailer, é, o trailer original, tá, galera? Da terceira temporada que vai lançar ainda. Então dá o like, se inscreve e adeus.